Jut, jut, jut. Ähm, na dann. Was wollte ich sagen? Also, ich alles, will äh, diese Romano erledigt, ne? Diese Bobcat! Ja? Diese Bobcat, Leute. Egal. Okay. diese Bobcat, ich kann nicht mehr. Gut, äh. <laughs> ich kann nicht mehr, Leute. Was ist mit der Bobcat ah, los? Ach,